हेलो फ्रेंड्स तो हम यहाँ आपको गेयर की प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं तो आप ध्यान से देखिए वीडियो पूरा देखिए ये गाड़ी हमारी न्यूट्रल है और हमें सबसे पहले फर्स्ट गियर पे जाना है फिर सेकंड पे फिर थर्ड पे फिर फोर फोर्थ पे फिर फिफ्थ पे तो सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट गियर पे तो यहाँ से देखिए अब थोड़ा सा इधर करिए गियर को देखिए ये ये ऐसे है न्यूट्रल थोड़ा सा बस इधर करिए और इसको इधर ऐसे उठा दीजिए फर्स्ट गियर हो गया फिर आपको तुरंत इसके बाद सेकंड लगाना होता है तो ये आप थोड़ा इधर करिए फिर इधर लिए ये सेकंड हो गया फिर उसके बाद थर्ड ऐसे करके ले जाना है फिर ये ऐसे करके ले जाना है ये फोर्थ हो गया और फिर फिफ्थ फिर रिटर्न इसके बाद तो देखिए फिर से एक बार ये फर्स्ट ये सेकंड ये थर्ड और ये फोर्थ ये बस एरो के ये जैसे एरो यहाँ बनी है आप देख सकते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और ये फिफ्थ बस इसी एरो के ज़रिए आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ